でも、感じてくれてよかった Мысли. Я тебе отвечаю. Бля, ёбаный. Вон расцеп. Ловите, ловите. Валить надо, а то пришьют еще. Куда? Сюда.